tunejejwe no kubana n'umubwiriza wacu ku nsanganyamatsiko ivuga iti ubwiru budafatanishijwe ikimenyetso mu gitabo cya daniyeli ni mike fineri yagiye yigisha igitabo cya daniyeli umwiherero no mu mavuna menshi ahantu hatandukanye ku isi none twishimiye kubana nawe muri kano kanya agiye kwisanzura mu kutuganiriza atubumbura iki gitabo gihebuje ni karibu pasiteri fineri urakoze pafumi mbahaye ikaze bene data mu by'ukuri tumeze nk'abicaye mu ishuri ariko dushatse twavuga ko dufite amashuri abiri hano rimwe ni iri tsinda rito turi kumwe hano irindi tsinda turifite ejo ku mahugurwa y'ugendanye no guteka gusa twiyemeje kujya tubishyira kuri televiziyo kugira ngo n'abari hirya no hino ku isi babikurikirane benshi muri mwe muzi ko umugore wanjye N Janice ubu ari mu Bushinwa. Turashimira cyane leta y'Ubushinwa yampaye viza y'imyaka icumi kugira ngo njye mu Bushinwa uko mbishatse. Umugore wanjye nawe twasabye rimwe viza ariko bamuhaye bamuhaye iy'amezi atanu gusa. Njyewe mbona iy'imyaka icumi. Ntabwo twashoboye kwiyumvisha ibyabaye gusa byaturutse mu Bushinwa, ariko twabonye imirimo ikomeye n'ibitangaza Imana dukoreye Nanitiranyije ko saa tatu z'igitondo ari nk'iz'ijoro, naho burya dufite amasaha cumi n'abiri yo kugira icyo dukora. Ariko ubwo twatangiye saa tatu, umugore wanjye yatangiriye ku cyigisho cy'ubuzima. Abashinwa bo bakunda ibyigisho by'ubuzima cyane. Wenda ntabwo mwabyumva neza, ariko Abashinwa batungwa n'indyo yoroheje ituruka ku bimera, ku buryo batanga n'umwanya wabo wo kwiga iby'imirire, kandi iyo mirire ituma barama bakanaba benshi ku isi. ariko muri iki gihe byarahindutse indwara zikomeye zisigaye ziganje mu bushinwa zigakurikirwa na kanseri igakurikirwa na diyabete ubundi byatangiye ari amayobera ku buryo utabona uko ubisobanura kuko ari indwara zitoroshye gusa byatewe n'uko imirire y'abanyaburayi yinjijweyo mbese mwari muzi ko mu bushinwa hari ibihumbi cumi na bibiri by'amahoteli ateka inyama z'inkoko kandi usanga bazokeje ku nkengero z'imihanda n'ahandi henshi mu gihugu rero kubungabunga amagara mazima byagiye bicogora byari bikenewe ko umugore wa fineri yongera kubibutsa ku byo kubungabunga ubuzima no ku ndyo ikwiriye akavuga no ku biribwa byiganje mu masoko mbese mwakwemera ko itsinda ry'abashinwa cumi na batanu b'abagabo n'abagore bategura amafunguro y'amoko makumyabiri n'ane bateguriye iteraniro ubwo twari turiyo baduteguriye amafunguro turi turi abantu igihumbi magana atandatu cumi n'umunani rero ejo nimugoroba umugore wanjye azaba ariyo ategurire abantu mirongo itandatu n'umunani indyo yoroheje ituruka ku bimera itarimo inyama ubwo ni ukuvuga ko ejo bazaba bafite indyo z'amoko anyuranye bazaba batekeye abantu bagera ku bihumbi cumi na bitandatu ni umujyi wakinguriye abantu kumva ubutumwa bwiza bwa yesu kirisito is to see the openness and the receptivity of people for the gospel of Jesus Christ. nkunda kubwiriza ku musaraba wa kirisito uwo abantu bakwiriye guhanga amaso igihe bakire yesu ubwo rero dukwiriye kwishimira icyo imana yadukoreye ndabona hari abantu bakurikiye kuri televiziyo yacu murakoze kwifatanya natwe none tugiye kwiga igitabo cya daniyeli igitabo cya daniyeli ni igitabo dukwiriye gusobanukirwa muri bibiliya intero y'iki cyumweru ni ubwiru dufatanyishijwe ikimenyetso mu gitabo cya daniyeli mukwiriye kumenya ko christophe columbus yabaye umwigishwa w'igitabo cya daniyeli icyamushoboje kuvumbura amerika ni uko yize ubuhanuzi bwa daniyeli yizeraga ko iyi si izagera ku iherezo yaribwiraga ati niba iyi si izagera ku iherezo dushingiye ku buhanuzi bwa daniyeli buri wese akwiriye kubimenya kandi abaturage bacu ntabwo babizi Ikintu gikomeye cyasunikiye Christophe Columbus kuvumbura Amerika ni ukwiga ubuhanuzi bwa Daniyeli. Benshi muri mwe muzi Isaac Newton na fizike yavumbuye. Ngewe n'umugore wanjye twabaye mu Bwongereza imyaka itanu kuva mu cya magana cyenda na mirongo inani na gatanu kugeza mu cya magana cyenda na mirongo cyenda. Ubwo twari turi mu Bwongereza twagize amahirwe yo gusura aho Isaac Newton yabaga Newton yanditse igitabo kivuga ibyavumbuye mu gitabo cya daniyeli kandi Isaac Newton ikirangirire muri fizike umwe mu bavumbuye iby'imikorere y'urumuri yabaye umwigishwa w'igitabo cya daniyeli yanejejwe kandi yizera iby'imibare iri mu gitabo cya daniyeli kandi muzi ko kubera ugukomera kwe mu bigendanye n'imibare yasesenguye by'iminsi igihumbi magana abiri mirongo itandatu yo mu buhanuzi bwa daniyeli abona ni ukuri yahise atangira kuvuga ko ubuhanuzi bwa daniyeli bwahanuye ugukomera kw'amami anyuranye icyo dukwiriye kwibutsa muri aka kanya ni uburyo ubuhanuzi bwa daniyeli bwavuze ugukomera k'ubwo butegetsi nka babuloni bene n'ubuperesi ubugereki na roma ni gute bwahanuye ugucikamo ibice ku bihugu by'uburayi kandi ukwigabanya k'uburayi byasohoje ubuhanuzi bwa daniyeli Hari igihe nari mwarimu muri kaminuza mu Budage hashize imyaka myinshi, hari abanyeshuri bahinyuraga Bibiliya ntibayizere, barambajije bati ni gute twamenya ko Bibiliya ari ukuri? Bategereza ko mbasubiza, ndabasubiza nti muvuze ngo iki? Nahise mbaha ibihamya bigaragaza ko Bibiliya ari ukuri, mbereka ko Bibiliya yavuze ko Uburayi buzigabanya ntibwongere kwihuza ukundi, kandi koko barebye amateka y'Uburayi babona nibyo. Tuzasesengura ubwo buhanuzi mu cyumweru gitaha. bibiliya yavuze ko umwe ubumwe bw'uburayi ariko inavuga ku kuntu uburayi buzacikamo ibice ntibwongere kwiyunga ndatekereza ko ubwongereza bwamaze kuva mu bumwe bw'uburayi tuzagenda tubisesengura turebe uko byagenze ibyo byose tubibona mu buhanuzi bwo muri daniyeli umuyobozi wa mbere wa kaminuza yacu yitwaga timoti dewayiti uyu yari umuhanga mu kandi amashuri menshi y'iyobokamana muri amerika yagiye avuka aturutse ku makaminuza ashingiye ku idini byateye impinduka muri amerika mu myaka itari munsi ya mirongo itanu impinduramatwara mu bufaransa yabaye ahagana mu gihumbi kimwe magana arindwi icyo gihe abantu nka ruso n'abantu nka roki bavugaga ko bibiliya nta kimaze kandi ko itumvikana ngo ni igitabo cy'abatagira shinge na rugero icyo kinyoma cyakiriwe n'abantu benshi b'intiti bo mu makaminuza ubwo rero urubyiruko rwashishikarizwaga kwiga ubucurabwenge n'ubumenyamuntu maze imana ikigizwayo rero timoti ubwo yabaga umuyobozi wa kaminuza yashyizeho impinduka zitunguranye yafunguye sale nini ahantu hari hameze neza nk'ibiro bya perezida yahise akora nka mwarimu afata ibitabo yanditse by'amateka abishyira ku meza noneho ashyira Bibiliya munsi y'ibyo bitabo and he's a brilliant scholar with all these history books. He puts them on the platform, takes his Bible, puts it next to these books. maze abanyeshuri baratangara bibaza icyo akoze gusa ashaka kwerekana ko Bibiliya ifite agaciro Timothy Dwight yize yitonze ubuhanuzi bwa Daniyeli nuko atangira yiga ubuhanuzi bw'ukuntu ubwami bwa Roma bwakomeye bidatinze abanyeshuri be baje kumufata nk'ikirangirire mu by'iyobokamana kuko babonye ko mu buhanuzi bwa Daniyeli mu mateka y'ibyanditswe Bibiliya ikwiriye kwiringirwa kandi ikishingikirizwaho reliable. Ubu turabona ko igitabo cya Daniyeli kigabanyijemo ibice bibiri. Ngo ni ibice bingahe? Ibice bibiri. Nibyo nzabwirizaho. Igitabo cya Daniyeli gifite ibice cumi na bibiri. Ibice bitandatu bibanza byiganjemo amateka, uretse igice cya kabiri cyo ni ubuhanuzi. Kandi ibice biheruka ni ubuhanuzi. Amateka atubwira uburyo, naho ubuhanuzi bukatubwira igihe. none ubuhanuzi bwa daniyeli ntibutubwira igihe cyahuranije igihe cyose umuntu ababwiye iby'ayo matariki muzi ko hariho ubusobanuzi bwa bibiliya butari ukuri bibiliya ntibitubwiraho ahubwo itubwira imbumbe mu buryo bwagutse itubwira ugukuza imbaraga kw'amahanga mu mateka ibyo tuzabibona tunarebe amazina y'ayo mahanga bibiliya yavuze kuro mu izina mu myaka igihumbi na magana atanu mbere y'uko avuka ko azigarura babuloni aciye aho umugezi ufurate wanyuraga ni ubuhanuzi butangaje tuzarebera hamwe mu cyumweru gitaha ariko amateka atubwira uburyo amateka atubwira uburyo dukwiriye kunyura mu kaga amateka atubwira uburyo dukwiriye kubaho muri ibyo bihe amateka atubwira uburyo igihe ikintu cyose kikugose cyangiritse n'uko wabyitwaramo none rero amateka mu gitabo cya daniyeli ntabwo yoroshye kuyasesengura ntabwo ari amateka atubwira ibintu byiza gusa oya ahubwo ni amateka yubaka ukwizera amateka yubaka ubutwari amateka yubaka ibyiringiro none nk'urugero iyo turebye muri daniyeli igice cya mbere muri uyu mugoroba tubona ko amateka nk'umucyo w'akaga ko mu gihe cy'imperuka maze tugatahura imiterere y'ako kaga tukabona imibereho ya daniyeli irangwa no gusenga ubutwari bwa daniyeli tubona daniyeli mu rugobo rw'intare ndumva mbuze uburyo nababwira iby'aya mateka mbese mwigeze mugira intare mbese mwigeze mugira intare ngewe nari mfite intare intare nyayo rwose nari nyifite mfite ifoto iri bubemeze nimurebe hariya aho umugore wanjye yicaye muze kureba ifoto ihari yego ni amateka nabaye ahantu bakora ibigendanye na sinema mu myaka myinshi cyane kandi ibitekerezo byanjye byatangajwe cyane n'ibyanyujijwe kuri televiziyo by'ubukwe butangaje bw'intare yashyingiranywe n'ingwe bamwe baravuga ngo ingwe niyo mugore naho abandi bati ahubwo ingwe ni umugabo ibyo ni ibintu byakanguye intekerezo zanjye nimutekereze ikibwana cy'ingwe kiri kuri sikirini ya televiziyo gishyizwe hano ku meza maze iyo ngwe igasimbuka icyo amaze kwitegereza iyo movi nibwo nabashije gushyikira uburemere bw'ibyabaye kuri daniyeli mu rwobo rw'intare abantu batinya intare namwe mutinya intare mbese bitugendekera bite iyo hagaragaye intare kuri televiziyo nk'uko turi kwiga gutya mukabona kuri sikirini intare buri wese yahunga mbese mwabonye ahantu intare zirindirwa ho muri pariki ni bangahe babonye urwo rugo rw'intare ngewe nari mfite intare nari narise joseph nari mfite intare ebyiri imwe yitwaga joseph nuko dushyira joseph muri ekara ya televiziyo ubwo twagenzaga dutyo byahuruje abantu baza kuyireba nibwira ko buri wese yambonye kuri ekara buri wese yarambonye nari ndi kumwe n'iyo ntare yari ibyibushye ifite umugara nshimiye cyane uyu musore unzaniye ifoto murabona ndi kumwe n'iyi ntare mushishoze neza mbese murabona atari pasitoro finire ni gute nabashe kuba hafi y'intare none icyatubayeho ni uko uwaduhaye amahugurwa yaziritse intare maze arambwira ati ntugire ubwoba nta kigutwara maze ayijugunya imbere muri sitidiyo nuko intare igwa ishyize amaboko imbere niko guhita dufotora kuriya ariko ndashaka kubabwira igiheruka ku nkuru yerekeye intare gusa muramenye ibitekerezo byanyu ntibigume kuri iyo ntare maze kubabwira ahubwo tugaruke ku cyigisho muri daniyeli icyo havuga ni uko ibice bitandatu ari amateka kuko ayo mateka atubwira ibyo kwizera n'ubutwari naho ibice biheruka ni ubuhanuzi aho tubona ugukuza imbaraga kw'amahanga n'ibyabaye mu gihe cyayo umugambi w'ubuhanuzi bwo muri bibiliya cyambere ni ukugira ngo twitegure iby'ahazaza muri amose gatatu karindwi aravuga ngo uwiteka imana ntazagira icyo akora atabanje guhishurira abagaragu be b'abahanuzi ibishwe bye ku bw'ibyo rero ibigomba kuba mu mateka imana yabishyize ahagaragara kugira ngo ubwoko bwayo buzabe bwiteguye indi mpamvu y'ukubaho k'ubuhanuzi none niba ufite bibiliya ariko akaba ntacyo uyibonamo iyo uyibumbuye ndashaka ko ufata bibiliya ukabumbura muri yohana cumi na kane makumyabiri n'icyenda yesu ubwe aduha impamvu yo kubaho k'ubuhanuzi bwo muri bibiliya yesu avuga atya muri yohana cumi na kane makumyabiri n'icyenda niba udafite bibiliya ntuhangayike bugufashe, turagendana mbisubiremo ntimugahungabanywe n'ibyo mutazi mbese hari umuntu ukeneye bibiliya afite bibiliya nimuzimanike turebe niba wowe udafite bibiliya umenye ko bibiri igabanyijemo amasezerano abiri isezerano rya kera n'isezerano rishya isezerano rya kera rigizwe n'ibitabo byanditswe mbere ya yesu naho isezerano rishya ryo ritangizwa n'ubutumwa bwiza ko bwanditswe na matayo mariko ruka na yohana buri butumwa bwiza bugaragaza imibereho ya yesu mu buryo butandukanye matayo yari umukoresha w'ikoro muzabona ibibwirizwa bya kirisito muri matayo mariko we yavuze ku bumuntu bwa kirisito uburyo yabaye umuntu akaba muri twe ari umwana w'umuntu Luka yari umuganga yanditse imigani ya Kristo n'inkuru ya Kristo yohana yasobanuye Kristo yohana yanditse mu myumvire ya kiyuda mu gihe yasobanuraga Kristo none iyo turya muri yohana cumi na kane makumyabiri n'icyenda ku byerekeranye n'umugambi w'ubuhanuzi yesu yaravuze ati nuko none mbibabwiye bitaraba ngo ubwo bizaba muzizere yesu yavuze ko umugambi w'ubuhanuzi bwo muri bibiliya ni uko iyo urebye mu buhanuzi maze wabona ibyavuzwe bitaraba bibaye ubwo ugakora iki urabyizera ubwo rero gusobanukirwa ubuhanuzi byubaka ukwizera kwawe muravuga ngo bibira igizwe n'ingingo zitumvikana z'ubwiru ndibuka igihe nari mfite imyaka cumi n'irindwi y'ubukuru nashakishije igisobanuro n'umugambi by'ubuzima bwanjye nabonaga igisa nk'ishavu n'agahinda nuko ntangira gucukumbura mu mateka ya bibiriya icyo nicyo cyahinduye imibereho yanjye ubwo nibwo natangiye gusobanukirwa ijambo ry'imana no kuryiringira ni ukubera iki twiga ubuhanuzi ni kuki tugiye kumara ibyumweru umunani hano dusesengura ibice cumi na bibiri byo mu gitabo cya daniyeli icya mbere ni uko ijambo ryahanuwe ridufasha gutegura imibereho yacu y'ahazaza budufasha gukuza imico iboneye kugira ngo tuzashobore guhagarara imbere ya kirisito ubwo azaba agarutse ubu abanyabwenge benshi kuri iyi si yacu bamaze gusobanukirwa ko iyi si yacu igeze mu bihe bikomeye bageze aho bananirwa kugira icyo bakora kandi muri amerika n'ahandi biragoye guha abantu umurongo ubukungu bw'uburayi bwose bwamaze kugwa mushobora kubona muri irani irake no muri kure y'amajyaruguru intwaro za nikireyeri ni ibintu bitakwihanganirwa nta ntwaro zakoze zitagomba gukoreshwa none iyo twitegereje ibiri kubera kuri iyi si twibaza aho tugana tukahabura ariko nta guhangayika kuko dufite bibiliya kandi kubera ko tuzi iherezo ry'ibi byose nzi neza ko ubwami bw'imana aribwo buzegukana intsinzi muri kirisita dufite ukunesha ariko iyo dusuzumiye ibiri kuba mu bitabo byo muri bibiliya iyo twitegereje inzara n'ibiza byugarije isi iyo turebye mu buhinde ukabona abasore ku mihanda bagenza ibirenge basabiriza ibyo kurya wareba mu bushinwa cyangwa ugiye mu rusiya watembera muri afurika ku isi yose uhabona ibintu bibabaje iyi si yacu iri mu kaga gakomeye ariko tuzi ko iyi si iri mu biganza by'imana ndabyibuka twabiririmbye kandi turabibona mu ijambo ryayo ryera impamvu twiga ubuhanuzi iya mbere no gutegura ahazaza naho iya kabiri butuma twubakira ibyiringiro muri bibiliya ni ukubera iki twahisemo ko igitabo cya daniyeli ntiduhitemo ikindi gitabo muri aka kanya turareba impamvu tuziga iki gitabo muri matayo makumyabiri na kane cumi na gatanu hari habivugaho nk'uko mbishyize hariya kugira ngo hatagira umuntu ucikanwa ariko muri mwe abafite bibiliya ntibaharambure kugira ngo twese tubirebere kuri sikirini cyangwa muri bibiliya gusa igice cya makumyabiri na kane cya matayo ni igice kirisita yavugiyemo ibyaduka byo mu gihe giheruka muri matayo makumyabiri na kane Kristo yavuze ibizaba mu gihe giheruka amateka y'isi kandi ku murongo waho wa mbere tubona ko Kristo yari yicaye ku musozi Elayono ubwo yari ku musozi wa Elayono yitegeje urusengero rw'abayuda urusengero rwubatswe na salomo rwari rwarasenywe maze rwongera gusanwa na zerubaberi mu bihe bikomeye cyane byatwaye imyaka myinshi kugira ngo uru rusengero rwongere kubakwa Herod spent years, decades rebuilding this temple. ubwo yesu yabonaga uru rw'abayuda yabwiye abigishwa be amagambo ari muri matayo makumyabiri na kane umurongo wa kabiri ni ku gice cya makumyabiri na kane cya matayo umurongo wa kabiri yesu yaravuze ati yarababwiye ati ntimureba ibi byose ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi uko niko yesu yavuze ugusenywa k'urusengero rw'abayuda abigishwa ntabwo basobanukiwe ko ari kuvuga isenywa ry'urwo rusengero ryari kubaho muri mirongo irindwi nyuma ya kirisito ahubwo abigishwa bibwiye ko ari kuvuga iherezo ry'iyi si kuko bumvaga ko ari ikigereranyo bityo isenywa ry'urusengero rikaba rigereranya imperuka y'isi bityo kirisito yavuze iby'uburyo bubiri ibizabanziriza imperuka y'isi n'ibizabanziriza gusenyuka k'urwo rusengero mu kinyejana cya mbere nuko yesu atangira kuvuga ibiboneka ku murongo wa gatandatu ati muzumva iby'intambara n'imuhazi intambara mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho ariko imperuka izaba itaraza ku murongo wa karindwi arakomeza ati ishyanga rizatera irindi shyanga yavuze ku by'inzara n'ibishyitsi n'imitingito yavuze ko hazabaho kugambanirwa no kwangwa yavuze n'uburyo ubutumwa bwiza buzamazwa kugeza ku mpera z'isi nuko yesu ahita avuga amagambo ahebuje ku murongo wa cumi na gatanu gusa mwibuke ko ikibazo kiri ku mpamvu twiga igitabo cya daniyeli yesu yavuze amagambo meza muri mate makumyabiri na kane ku murongo wa cumi na gatanu ariko ubwo muzabona ikizara kirimbura cyane n'umuhanuzi daniyeli gihagaze ahera ubisoma byitondere dushingiye ku bivugwa muri mata makumyabiri na kane ibirebana n'ibyaduka byo mu gihe cy'imperuka ibirebana n'indunduramateka mwene muntu yesu yavuze umuhanuzi daniyeli dusobanukirwe ibyo daniyeli yanditse niba ushaka kumenya ibizaheruka amateka y'isi sobanukirwa igitabo cya daniyeli ubwo rero niba yesu avuga gusoma igitabo cya daniyeli no kugisobanukirwa ubwo ni ingirakamaro mbese si byo understand the book of Daniel it'll provide character quality niba Yesu atubwira gusobanukirwa Daniel ngo biboneza imico muri wowe gusobanukirwa iki gitabo bizatuma urushaho kugira ubutwari no kwizera uzamenya ibizakurikira ibihe turimo imibereho yawe y'amasengesho izimbika niwitabira ayo materaniro muri buri cyumweru ku masaha yateganyijwe kwizera kwawe kuzimbika uzarushaho kujyana n'imana umubano usumbyeho imibereho yawe izarangwa no kurushaho kwiga bibiliya ntabwo uzareba ahazaza ufite ubwoba ahubwo uzahitegerezanya umutima wuzuye ibyiringiro mbese hari igitabo mwigeze mwiga maze mugatangira ku gice giheruka nimureke tugendane mbese ni bangahe muri mwe batangiye kwiga igitabo maze bagahera ku gice giheruka ni abantu bake bameze nkanjye ibimenyerewe ni uko igice giheruka kiba kirimo umwanzuro none se iby'iki gitabo cyo bimeze bite muri uyu mugoroba tugiye gutangira igitabo cya daniyeli duhere ku gice cyacyo giheruka turebe imirongo mike maze duhita tugaruka ku gice cya mbere none duhere ku gice cya nyuma turimo daniyeli cumi na kabiri ku murongo wa kane ni hehe dushakira igitabo cya daniyeli kiboneka mu isezerano rya kera biroroshye gushaka igitabo cya daniyeli niba ufite bibiliya maze ukabumbura ahagana hasi hagati uhita ugera muri zaburi uhita ukomeza ukagera mu mubwiriza yesaya yeremiya ezekiyeri noneho daniyeli aherereye ahagana hirya y'ibyo bitabo igitabo cya daniyeli gifite ibice cumi na bibiri mbese nihe migabane ibiri ya daniyeli dufite amateka ndetse n'ubuhanuzi yego ndabona muri abanyeshuri beza ni mucyo tureba igice giheruka cya daniyeli muri daniyeli cumi na kabiri ku murongo wa kane daniyeli ahawe amabwiriza nuko daniyeli bumva igitabo gifatanije ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira ndashaka ko aya magambo tuyasobanukirwa mu buryo bukwiriye abantu bamwe bafata bafata abasantifike bo muri iki gihe nk'ibikomerezwa gusa ku bwenge bwaragwiriye byerekana ko turi mu gihe cy'imperuka ibi ni ubuhanuzi kandi birumvikana muri uriya murongo murabona ko imana yabwiye daniyeli kubumba igitabo cy'ubuhanuzi no kugifatanisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka kandi ko benshi bazajarajara hirya no hino murabizi ko igitabo cya daniyeli cyanditswe mu ndimi ebyiri ikigereki n'igiheburayo mu giheburayo havuga ko benshi bazajarajara hirya no hino bakunguka ubwenge nyamara ubwo bwenge ni ubwo kumenya ubuhanuzi bwa daniyeli bityo rero ibyo ni yesu yavuze yavuze ko mu gihe cy'imperuka nimushaka kugira ibyiringiro n'ubutwari igihe ibintu bibereye urujijo maze ku isi bikadogera niba mushaka kuzuzwa ibyiringiro n'ubutwari reba igitabo cya daniyeli yesu yavuze kandi tugarutse ku byo twasomye muri daniyeli hati daniyeli bumba igitabo mareka gaburiyeli yavuze ku buhanuzi bwa daniyeli ati daniyeli bumba igitabo gifatanije ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka benshi bazavumbura daniyeli bajarajare hirya no hino bajarajare amapaji ya daniyeli gusobanukirwa ubuhanuzi bwa daniyeli biziyongera kandi ibyera by'uwiteka byabikijwe abaheburayo harimo n'igitabo cya daniyeli umwe abaza wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'urwo ruzi ati ibyo bitangaza bizagarukira he daniyeli cumi na kabiri ku murongo wa munani haragira ati ndabyumva ariko sinabimenya mpera ko ndabaza nti databuja kizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe mu yandi magambo ubu buhanuzi tubwiwe ni ubw'igihe giheruka amateka mwene muntu muri daniyeli cumi na kabiri mirongo cyenda ati aransubiza ati gende daniyeli kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka kandi muri daniyeli cumi na kabiri mirongo cumi na gatatu igihe cy'imperuka ni ijambo rikomeje kwisubiramo haragira hati ni ukugendere utegereze imperuka kuko uzaruhuka kandi ukazahagarara mugabane wawe iyo minsi nishira mbese muri daniyeli cumi na kabiri hatubwira iki mu by'ukuri hatubwira ko ubuhanuzi bwo mu gitabo cya daniyeli ubusobanuro bwabwo n'umugambi wabwo byagenewe iyi si yacu mu gihe cy'akaga kandi ibyo bihe by'akaga dushobora kuhabonera ibyiringiro n'ubutwari uko twimbika mu gitabo cya daniyeli dushobora kubona imbaraga mu gihe cy'akaga binyuze mu gitabo cya daniyeli nimureke ngire ibintu bitatu mbabwira kuri buri gice cy'igitabo cya daniyeli cya mbere buri gice kivuga imico y'imana buri gice mu gice cya cya mbere havuga imico y'imana mu gice cya kabiri mu gice cya gatatu havuga imico y'imana naho icya kabiri buri gice kivuga imibereho ya buri munsi nimureke mbabaze ikibazo ni gute umugore ufite ikibazo cya kanseri y'ibere maze bakagerageza kumuvura bikananirana mbese ni gute ikibazo cye cyabonerwa umutima muri daniyeli cyaho cya mbere ni gute umuntu ufite ikibazo cy'ubutane ariyo divorce ashobora kubonera ubufasha muri daniyeli cya karindwi ni gute umuntu uri kurwana no kureka ibiyobyabwenge ashobora gufashirizwa muri daniyeli cyaho cya gatatu mbese ni gute umuntu uri ku murimo ashobora gufashwa mbese ni gute umuntu washobewe uri kwibaza icyerekezo cy'ubuzima bwe ashobora gufashwa no kwiga igitabo cya daniyeli ubwo rero buri gice kuri bya bitatu turi kurebaho aho tubonye ko buri gice kivuga imico y'imana kandi buri gice kikavuga imibereho yacu ya buri munsi nanone buri gice kivuga mu buryo bwagutse by'ipica y'akaga kazagwira isi nimureke mbabwire icyo dukwiriye gukora niba mwiteze iby'amatariki agomba gutangwa ntimuzayabona muri ibi byigisho mu cyimbo cyo kubaha amatariki ahubwo nzabereka uburyo bwo kwiga bibiliya kuko aribyo bihindura imibereho kuko iyo wakira bibiliya mu mutima wawe ihindura imibereho ibyo tuzifashisha ni amateka kera uko tuzajya tugera kuri buri gice every chapter we're going to look at spiritual lessons. So daniyeli ni igitabo kigenewe aho mu gihe cy'imperuka ni igitabo kidufasha kumenya imana ikunda kigafasha umuntu kumenya uburyo azabona ingororano kandi igitabo kizadufasha kunyura mu bihe by'akaga none igitabo turi kwiga cyitwa ngo iki ni daniyeli ndashaka ko mureba aho hano izina daniyeli iyo urebye amazina muri bibiliya amenshi asozwa na eri ari ryo elohimu izina ry'imana ni nko kuri mikayeli haheruka izina ry'imana eri igihe cyose dani imana niyo ari umucamanza w'imiryango yose daniyeli bisobanura imana y'ubutabera kandi ica mu yandi magambo imana ni’shyira ibintu byose ku murongo In other words, the God who sets all things right. Mu muco w'Abaheburayo, umucamanza si umuntu ukurwanya, ahubwo ni umuntu ukurengera. Umucamanza ni umuntu wabaga uguhagazeho. None rero igitabo cya Daniyeli kivuga urubanza ruheruka, ubwo Imana izashyira ibintu byose mu mwanya wabyo. Mu guhagurutsa abanzi ariyo mahanga anyuranye, Imana hari ibyo yashakaga gushyira mu buryo mu isi itarangwamo ubutabera imana yo hari icyo ikora mu isi irimo ikandamizwa imana ntibura gushyira ibintu mu buryo mu bibazo byose n'ibizazane by'isi imana ishyira ibintu byose mu buryo mu gihe cy'akaga ubwo abanyabyaha bazarenganya abakiranutsi imana izashyira ibintu byose mu buryo iyo nkuru ni nziza ese si byo none nubona izina ry'iki gitabo ujye wongera urebe imibereho yawe byashoboka ko iki gihe wumva ubabaye byashoboka ko cyaba ari igihe uri kumva abagutotesha amagambo agukomeretsa byashoboka ko cyaba ari igihe urembejwe n'uburwayi ukaba ufite ibikurushya mu rugo iwawe no mu rushako rwawe ariko muri uyu mugoroba igitabo cya daniyeli kiraguhumuriza kiraguhamiriza ko imana ijya kugukorera ibikomeye mu birushya uhura nabyo kivuga ko imana yakemuye ibibazo bikomeye kuruta ibyo uhura nabyo kivuga ko imana ishyira ibintu byose mu murongo kuko ica imanza zitabera mbese hari umuntu wigeze abazwa iki kibazo niba imana ari nziza kuki yemera ko ibibi bitugeraho ubwo se iyo ni imana nyabaki niko mu makaminuza bakunda kwibaza niba imana iriho ni ku bariya abana bo mu buhinde bakomeje kubabara niba imana ibaho ni kuki yemera ko hari abana b'impinja bavukana ubwandu bwa sida igisubizo cy'icyo kibazo ni iki ngiki icya mbere ntabwo tubona ko isi yatandukiriye ikigomeka ku mana tubona imibabaro iri mu isi nk'igihembo cya twese muri rusange oya ntabwo ari rusange ahubwo ni ku muntu ubwe nk'umusaruro w'igicumuro cye bwite icyo ni kimwe ku cya kabiri iyo uhuye n'ibikubabaza ukamererwa nabi ukazahara burya imana ihora iruhande rwawe kugira ngo yongerere imbaraga ubutwari bwawe ntugume mu bwigunge icya gatatu ushobora kubabara muri ubu bugingo ariko imana ikabona ibikubaho byose bikwiriye niyo ishyira ibintu byose ku murongo kandi ku mperuka y'ibihe ibitubabaza byose bizakurwaho izina Daniel risobanura ngo imana n'umucamanza wanjye none dutangire kuri Daniel icyaha cya mbere turebe muri daniyeli cya mbere umurongo wa mbere kuko turi ku gice cya mbere cyo mu gice cya daniyeli tukareba ku murongo wa mbere turabona iri buriro ry'ingingo y'intambara ikomeye kuko mudasobanukirwa n'ingingo y'intambara ikomeye ikomeye nta nubwo uzigera usobanukirwa na bibiliya kandi insanganyamatsiko imwe ntubwire ubufunze bibiriya yose rero gusobanukirwa icyo kintu nibyo bitangira gufungura intekerezo zacu mbese muzi inyubako iri washington dc ifite imiryango igihumbi na magana inani imiryango igihumbi na magana inani muri iyo nyubako imfunguzo zose zibumbiye hamwe zihabwa umuntu umwe ngo agende akingure iyo nyubako iyo miryango yose uko niko urufunguzo rufungura ubwiru bwa bibiriya rumeze nusobanukirwa iki ngiki ko inyigisho za bibiriya ari ijambo ry'ubuhanuzi ryaremwe n'imana ritunganye ntaho rihuriye n'ikibi yahaye ibyaremwe byose umudendezo wo guhitamo rusuferi n'abamarayika be bigometse ku mana nicyo cyatumye iyi si ijya mu ntambara ikomeye hagati y’ikiza n'ikibi byatangiye igihe ababyeyi bacu ba mbere bakinguraga urugi kibi none rero dukwiriye kubona ubuhanuzi bwa bibiri mu ishusho y'intambara ikomeye hagati y’ikiza n'ikibi hagati ya kirisito na satani bityo iyo turebye bibiriya dutyo dutangira gusobanukirwa daniyeli igice cya mbere umurongo wa mbere mushobora kubikurikirana hariya kuri sikirini mu mwaka wa gatatu wa yehoyakimu umwami w'abayuda ari ku ngoma nebukadineza umwami wa baburoni yateye Yerusalemu arahagota ni buryo dusesengure uyu murongo haravugwamo abami babiri yehoyakimu na nebukadinezari havugamo imirwa ibiri yerusalemu na yerusalemu igereranya ibintu byose bitunganye ibintu byose by'ukuri igereranya ubutungane no gukomera igereranya ubwoko bw'imana kandi igereranya ukuri kw'imana ubwo rero yerusalemu ni umurwa w'abakiranutsi ni umurwa abantu basengeramo imana nyakuri naho babuloni ni umurwa wuzuyemo ugusenga ibigirwamana rero umwaka wa gatatu wo ku ngoma ya yokimu uwo mwaka ni muri magana atandatu na gatanu mbere ya kirisito icyo gihe Daniel yari afite imyaka cumi n'irindwi y'ubukuru kuko yavutse ahagana muri magana atandatu makumyabiri na kabiri mbere ya kirisito ndabereka uko tubibara gusa iki gihe cyo hari mu mwaka wa magana atandatu na gatanu mbere ya kirisito nebukadinezeri ateye yerusalemu arahagota nebukadinezeri yateye yerusalemu inshuro eshatu yayiteye muri magana atandatu na gatanu mbere ya kirisito yongeye kuhatera muri magana atanu mirongo icyenda na gatandatu mbere ya kirisito no muri magana atanu mirongo inani na karindwi mbere ya kirisito bwa mbere bwa Yerusalemu muri mirongo itandatu na gatanu cyakoze ni iki yanyaze daniyeli ndetse atwara abandi basoreho imbohe abajyana i baburoni ndababwira amateka abereka uko byagenze ku nshuro ya kabiri ubwo yongeraga gutera Yerusalemu muri magana atanu mirongo icyenda na gatandatu yanyaze imbohe zigera ku bihumbi icumi ku nshuro ya gatatu yahateye muri magana atanu mirongo inani na karindwi yasenye umurwa mbese ni ukubera iki nayo kadineze yarateye Yerusalemu babuloni nibwo bwari ubwami buyoboye isi murebe ahagana hepfo hari egiputa ariyo afurika noneho mediterane iri ahagana ruguru uru rutoki ruhagarariye israheli hano yerusalemu babuloni iri hano hano hagati nta cyari gihari nuko nebukadineza aza amajyaruguru nuko yambukiranya ubutayu buri hano arakomeza ajya muri egiputa ikibazo cyabayeho rero ni uko yohakimu yasinyanye ubucuti na egiputa maze bagirana umubano nuko nebukadineza aribwira ati niba egiputa na isirayeli byishyize hamwe ngiye kubirwanya byose kandi kuko nkomeye ndi umunyembaraga ndabanesha nuko mu gusakiza umurwa wa yerusalemu yinjiye mu rusengero atwara ibyera by'uwiteka byose n'ibitereko by'amatabaza byose arabijyana ajyana daniyeli n'abandi basoreho iminyago nuko ubwo yari gukora ibyo kuri iyo tariki ya cumi na gatanu kanama muri magana atandatu na gatanu yumvise ko se yapfuye nibo porazari se yari yapfuye amaze kumenya ko se yapfuye yahise asubira i baburoni kureba ibyabaye ndetse agahita yima ingoma icyo gihe yakoze ikintu gitangaje yajyanye abasirikare bake bamurindaga bambukiranya ubutayu maze bagera iwabo kuri cumi n'eshanu nzeri bamaze iwabo ibyumweru bike cyane nuko irindi tsinda ry'abasirikare rigota aho ngaho amezi abiri yose muri daniyeli cyaho cya mbere umurongo wa mbere ndatekereza ko mwasobanukiwe ibihavugwa hariho intambara ikomeye hagati y'icyiza n'ikibi umubi arwanya gukiranuka mu mwaka wa gatatu yohakimu umwami w'abayuda ari ku ngoma nebukadinezari umwami w'i babuloni yateye yerusalemu arahagota muri uwo mwaka wa gatatu nebukadinezari w'i babuloni umurwa w'ibigirwamana umurwa wo gukiranirwa umurwa wa vino n'ibyaha nkoraruguma yigaruriye yerusalemu icyo gihe byasaga nk'aho ikibi cyanesheje ariko mwumve umurongo ukurikiyeho ni umurongo utangaje haravuga ngo uwiteka iryo jambo uwiteka ni adonayi ni ryo jambo shingiro niba ushaka kurifata mu mutwe ni adoi bisobanura ngo imana iracyayoboye nebukadinezari rwose yerusalemu ariko uwiteka wa yehoyakimu umwami we buyuda yari ahari imana iracyayoboye imana yemeye ko ibibaho hari ibintu bitubaho ntidushobore kubibona neza uwiteka amugabiza yohakimu umwami w'abayuda hamwe n'ibintu bimwe byo mu nzu y'imana ko niko nebukadinezari yagose urusengero rw'i yerusalemu ajyana ibitereko by'amatabaza by'izahabu byahoraga birabagirana ubwiza bw'imana yajyanye ibikoresho byari bikozwe mu muringa yajyanye ameza yaterekwagaho imitsima abijyana mu gihugu cy'i shinari ni irindi zina rya babuloni mu rusengero rw'imana ye imana ye ya nebukadinezari yari beri mariduku ni ya cumi na kane mu mana z'abatwari b'i babuloni none n'icyo akora yafashe ibikoresho byera kwe mu rusengero rw'uwiteka rw'abisirayeli abijyana imbere abikura imbere y'isanduku y'isezerano yariho shekina igaragaza ko imana ihari maze abishyira mu rusengero rw'imana y'abapagani bibiri iravuga iti abishyira mu nzu y'ububiko bw'imana ye ku murongo wa gatatu kuri icyo gice cya mbere cya daniyeli ngo ni umwami ategeka shipenazi umutwaro w'inkone ze kuzana abana b'abasore bamwe bo mu bisiraheli niba muri kwandika nimuce akarongo ahanditse abana b'abasore ndibuze kwabwira impamvu ni abo mu muryango w'umwami n'ab'imfura abandi batagira inenge mushobora kubona uyu murongo wa kane hano ku rukuta ariko mbere yo gukomeza hari ibyavuzwe na james russell agira ati ukuri kubohewe ku mambo by'iteka ikinyoma cyicajwe ku ntebe ya cyami by'iteka nyamara iyo mambo ihindura ahazaza buhoro buhoro ariko mu buryo butamenyekana imana ihoza uburinzi kubayo. nk'uko james abivuze ukuri kubohewe ku mambo naho ikinyoma cyicajwe ku ntebe ya cyami nyamara iyo mambo ihindura ahazaza mu buryo butamenyekana imana ihoza uburinzi kubayo. nebukadinezari yateye i yerusalemu arayigota ariko imana iracyaganje kandi ku iherezo ukuri kuzanesha nk'uko turi bibone muri uyu mugoroba nuko daniyeli ajyanwaho imbohe n'abasore batagira inenge badafite ubusembwa b'abanyaburanga abasore beza cyane muri isirayeli b'abahanga mu by'ubwenge bwose bajijuka mu byo kumenya b'ingenzuzi mu by'ubwenge ibivugwa aha ni uko hari icyo barushaga abandi gusa murabona ko iyo tuvuga abasore mu rurimi rw'igiheburayo barabyeruye interuro y'umwimerere mu giheburayo isobanura ko isobanura ko ari abantu bafite imyaka iri hagati ya cumi n'itanu na cumi n'umunani y'ubukuru niyo mpamvu daniyeli ajyanywe afite imyaka cumi n'irindwi y'ubukuru muri magana atandatu na gatanu mbere ya kirisito kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami kugira ngo abigishe ubwenge bw'abakarodani n'ururimi rwabo Iki cyari cyifuzo cy'umwami kugira ngo barye ibirushaho kuba byiza, babeho neza kandi bigishirizwe muri kaminuza z'i Babuloni. Bigishwe ururimi rw'Abakaludaya ari rwo rurimi rw’igikarideyini, Simberiyene n’ikinyaramaya. Igikaludaya rwari ururimi rw'ibwami, naho Igisimberiene n’ikinyaramaya nizo ndimi zifashishwaga muri rubanda, ubwo rero bagomba kwigishwa izo ndimi uko ari eshatu. ni iki dukwiriye kumenya kuri kaminuza z'iba mu Roni no ku masomo yahigishirizwaga tuziho bikeya dushingiye ku byanditswe kuri Baburoni ya kera bari bazi neza imibare bari bazi iby'ubucukuzi bw'amabuye bari bazi ubugenge ari fizike bari bazi ubumenyi bwo kubaka amazu bari bazi gushushanya amazu n'ibindi bari abubatsi b'abahanga kandi nibo bavumbuye siyansi y'abanyamerika none rero bari abanyamashuri b'intiti bashoboye muri baburoni ya kera uh, bari basobanukiwe ubucurabwenge ari abahanga mu uh, by'inyenyeri habagamo abayiga inyenyeri benshi b'abanyababuroni kandi nanone bigishijwe imirimo mu rugo rw'ibwami i baburoni ba daniyeli banze ibyo kurya bahaherewe uwo muyobozi ahisemo daniyeli none ni ukubera iki impamvu imwe yatumye yatoranya daniyeli ni iyi ngiyi ni uko yashakaga kwigisha daniyeli ngo ahindure imyumvire ye noneho umwami akamwohereza yerusalemu akahategekera ubwami bwa baburoni igihe babajyanaga ibwami ikintu kimwe bashoboraga gukora bajyanywe mu mashuri y'urubyiruko kugira ngo babigishe noneho bagaruke ari abatware muri icyo gihugu gikomeye bahawe andi mazina babashyira mu mashuri arimo abanyabwenge ibihumbi n'ibihumbagiza bo mu bindi bihugu bari baraje kwiga kaminuza iyo niyo mpamvu bagombaga kubahindura ibitekerezo kugira ngo bashobore kuyobora abavuye mu bihugu binyuranye icyo ni ikintu gikomeye cyakorerwaga i baburoni approach, but it's not a new approach. It happened in the days of Babylon. nuko daniyeli ajyanwa aho nimutekereze daniyeli wari ufite imyaka cumi n'irindwi y'ubukuru yakuwe mu gihugu cy'iwabo uba utazongera kubonana na se na nyina ukundi ajyanwa mu gihugu gikize kandi cy'icyamamare cya baburoni abandi basore b'abaheburayo bajyanye na daniyeli ni hananiya mishayeli na zariya Dushobora gutekereza Daniyeli ageze i Babuloni, yinjiye mu marembo y'umurwa, abona urusengero rwa Beni Maduku, imirasire y'izuba cyengeranaga ku nyubako nziza zari aho, akabona ubwiza bwa Kandi mu matwi ye yumvaga amagambo y’abanyegaga Imana ya Isiraheli ngo niba Imana ari nyembaraga kuki gukiza Yerusalemu? niba Imana ari nyembaraga ni kuki ibikoresho byayo bibitswe mu rusengero rwa Beni Mariduku? kandi izina rya daniyeli hananiya na mishari nazariya muri bibiriya rifite icyo bisobanuye mwibuke sawuri warenganyaga nyamara izina ryarahindutse yitwa nde yitwa paul mwibuke yakobo mbese nimuzi icyo zina risobanuye risobanura umwinjira cyangwa umuriganya ariko igihe yakobo imana izina rye ryarahindutse yitwa nde yitwa israel rero amazina yo muri bibiliya afite icyo asobanuye iyo urebye amazina muri daniyeli igice cya mbere ku murongo wa karindwi aravuga hati nuko uwo mutware w'inkone abahimba amazina daniyeli amwita beriteshazari hananiya amwita saduraka mishayeli amwita meshaki azariya amwita abidenego ni ukubera iki abisiraye bahinduriwe amazina kuguhindurira izina bisobanuye kuguhindurira ikiranga icyo uri cyo urugero izina daniyeli risobanuye ngo imana n'umucamanza wanjye mu yandi magambo imana niyo ishyira ibintu byose mu buryo amaze kujyanwaho imbohe i babuloni imana ntihari igishoboye gushyira ibintu byose ku murongo ntihari ikiri ku ngoma ukunesha kw'imana kwari kuvuyeho izina rya daniyeli niko guhindurwa riba beruteshazari umurinzi w'ubutunzi buhishwe bwa Ben mariduku Ben mariduku cyari ikigirwamana gikuru mwibuke ibyabaye twabonye muri daniyeli cya mbere ku murongo wa kabiri n'uwa gatatu ko basahuye ubutunzi bwari bubitswe mu rusengero rw'i yerusalemu maze babujyana mu nzu y'ububiko yo mu rusengero rw'imana y'abanyababuroni bene mariduke mushobora gutekereza ukuntu daniyeli imyaka cumi n'irindwi bifuzaga ko areba ahazaza gusa kugira ngo yibagirwe ahatambutse yibagirwe ko ari umuyuda ubwo daniyeli yari abaye umunyababuloni yegurirwa umurimo ati ubaye umurinzi w'ubutunzi bwa beri yari agiye gukorera insengero z'abapagani yahuye n'izo nshingano ku myaka cumi n'irindwi y'ubukuru naho izina hananiya risobanuye ngo uwiteka angiriye ubuntu ngaho nimutekereze ubwo hananiya yajyanwaga i babuloni ari imbohe mbese ari gukomeza kuvuga ngo uwiteka angiriye ubuntu uwiteka angiriye ubuntu ibyo ntiyari kubikora muri babuloni ahubwo izina rye yahindutse yitwa saduraka urebeye mu gihe burayo saduraka riragoye kurisobanura ariko bijya gusobanura ukuramya izuba ukwezi n'inyenyeri kuko risobanura izuba ukwezi n'inyenyeri abanyabwenge niko bavuga gusa ntabwo bisobanuye ubuntu bw'imana ahubwo birenguriza kugirwamana by'abapagani Iri zina ryahindutse ni Mishayeli. Iri zina Mishayeli ni kimwe na Mikayeli bisobanura usa n'Imana. Iyo umubyeyi ari kwise aba yifuza ko urangwa no kwihangana, ingeso nziza, ukagirirwa ubuntu n'Imana. Naho Mishaki bisobanuye ngo umuja w'ikigirwamanakazi akazi kisheba Iki ni ikindi kigirwamana cy'Abanyababuloni. kandi turacyareba ko amazina yahindutse azariya bisobanura uwiteka ni mufasha wanjye ryahinduwe abidenegu bisobanuye ngo umugaragu w'ikirwamana nebo mbese ni ukubera iki byabaye ngombwa ko bahindura amazina y'abisiraheli bose bakabaha ay'abanyababuloni ni ukubera ko bashakaga kubimura bashakaga ko bacengerwa n'umuco w'i mu buryo bwuzuye abasore bahawe inyigisho na kuka kugira ngo bazavemo abayobozi bagengwa n'abategetsi bo hejuru niki bisobanuye amayeri ya nebukadinezari kwari uguhindura intekerezo z'abasore kugira ngo bibagirwe imana nyakuri uyu munsi ndagerageza kubisanzuraho izi nyigisho na kuka zimaze gufata umwanya mu muco wacu ntabwo ari umuco unejeje numenyereza intekerezo zawe amashusho mabi yo kuri televiziyo ntabwo uzagira imico izagushoboza gushikama mu gihe cy'akaga gaheruka niba intekerezo uzimenyereje filime z'urukozasoni wibuke ko ihame rya bibiliya ari uko ibyo tureba duhinduka nkabyo kandi ingabo zose zo mu bwami bwa satani ziharanira guhindura intekerezo z'abantu kugira ngo imiburo ya mwuka igera ku mitima y'abantu ihinyurwe ndetse irari rya kamere riri mu muntu rigira imbaraga abe ariryo rimuyobora rero tukiri aho mumenye iryo hame ryo mu rwa kabiri rwa gatatu cumi n'umunani ko duhindurirwa gusa n'ibyo tureba Ubwo rero iri hame ry'iteka rivuga ko intekerezo z'umuntu zisa n'ibyo zitekereza cyane, kandi iyo utakaje ubutaraga bw'intekerezo ubwo uba ubuze n'ubw'ubugingo. Bigenda bite mu ruhererekane rw'imitekerereze? Ni iki kirema uburyo bwo gutekereza? Ni iki kigena ibitekerezo muri twe? Ni ibyo dushyira mu ntekerezo. niba umenyereza intekerezo ibidakwiriye niba uzimenyereza ibyangiza cyangwa se ibindi runaka birema imyifatire yawe kandi bikayiyobora abasore bagombaga guhindurwa n'uburezi bw'i Babuloni none rero ibyo twigira kuri daniyeli birahebuje cyane tugarutse ku murongo shingiro muri daniyeli cya mbere dufatanye gusoma umurongo wa munani maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutiyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga aricyo cyatumye yinginga umutware w'inkone kugira ngo atiyanduza nshimishwa n'ibyo daniel agambiriye umutima we mu yandi magambo daniel yafashe umwanzuro icyemezo cyimbitse cy'uburyo agomba kubungabunga impagarike ye no ku buryo yakoreraga imana buri wese muri twe ahora igihe cyose asabwa gufata uwo mwanzuro ku mirire inzoga zinyobwa nk'amazi dukwiriye kumaramaza mu mutima icyo gukora imibiri yacu ya gikristo ikwiriye kurindwa bitari iby'amashyengo mukwiriye kwanzura icyo gukora murariganywa ku cyo mukorera abana banyu mukwiriye gufata umwanzuro w'icyo gukora buri wese muri twe akwiriye gufata umwanzuro w'icyo akwiriye gukorera ubuzima bwe amahitamo tugira niyo agena ahazaza hacu iteka ryose nuko daniel umutima we kutiyanduza muri bibiliya umutima usobanuye intekerezo mu yandi magambo daniel afashe umwanzuro amara umutima mu mutima we dusoma muri mu migani cyaho cya kane ku murongo wa makumyabiri na gatatu duti rinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose birindwa kuko ariho iby'ubugingo byose bikomoka none rero murinde intekerezo zanyu kuko ariho iby'ubugingo bikomoka ndibuka umwanditsi w'agahebuzo w'indirimbo witwa Isaac Newton na Isaac Watts ndibuka ko Isaac Watts yari umukristo w'umunyabitekerezo yari umugabo muto muto ntekereza ko yanditse indirimbo magana inani umunsi umwe Isaac Watts yagiye i London mu munsi mukuru nuko yicara ahantu ha wenyine horoheje hari hateraniye abakuru b'umujyi hari huzuye abantu ibihumbi uh, uh, noneho abari bicaye mu myanya y'icyubahiro baramurebye baratangara kuko yari yicaye ahantu horoheje yicishije bugufi yipfumbase gutya ari kwiririmbira uh, bati wabaye iki izake nuko arabitegereza nuko arahaguruka arabitegereza ibitekerezo bye ntibyari bikiri aho ati ibyo mumbaje simbyitayeho ibitekerezo byanjye biri ku muremyi wanjye igipimo cy'intekerezo nicyo gipimo cy'umuntu nyirizina mbese si byo rero ibibera hano byerekana abo turi bo kuko uko tugaragara inyuma sibwo bumuntu kandi ntibiranga abo turi bo oya rwose si abo turi bo twebwe turi abo turi bo imbere ibitekerezo byacu ni nibyo turi byo ku kigero runaka turi ibyo duhitamo kuba byo niyo mpamvu mu migani makumyabiri na gatatu ku murongo wa karindwi hagira hati kuko uko atekereza ku mutima ariko agenje ate ariko ari uko atekereza mu mutima we none ni gute twahindura ibitekerezo twabikora kubwo gushyira mu mutima ibyera n'ibyo gukiranuka duhindura ibitekerezo byacu kubwo gushyira mu bwenge bwacu ibintu byiza byo mu byanditswe byiza biri mu ijambo ry'imana hari ubushakashatsi butangaje bwakozwe na kaminuza ya harvard yo muri amerika ubwo bushakashatsi bwakorewe ku nkende hari ubushobozi bukomeye inkende ifite none n'iki bakoze bafashe akantu k'akuma bagashyira ku bwonko bw'inkende nuko ubwo bashyiragamo ako kuma bahise bapfuka urwo ruguma rw'inkende bigishije iyo nkende uburyo izajya isunika ako kuma kakoroshya bwa bubabare bw'imbere Iyo inyenda yabikoraga hari uduti twumva twambutsaga amakuru mu buryo bumeze nk'amashanyarazi, maze kakuma ko mu bwonko kagaha inkende ibyiyumviro by'umunezero. Bahise babona ko umunezero wubakiye ku bwonko bw'inkende, kuko iyo igihe cyose basunikaga kakuma kuma, inkende yahitaga igira umunezero. Bafashe inkende nziza, harya inkende y'ingore yitwa ngo iki? Monkeyess. yesi ntabwo mbizi ariko bafashe inkende y'ingore tubyite dutyo bafashe inkende y'ingore nziza cyane bayitera umubavu uhumura neza barayiboneza igira uburanga bwiza ni ukubayishyira hariya noneho ya yindi yindi yo hirya iyo bakoraga kuri ka kantu yagiraga umunezero ikongera ikagira umunezero ititaye kuri ya nkende y'ingore irakomeza iramwenyura bakomeza kwitegereza ukuntu umunezero w'inkende wakomezaga kwiyongera bayishyira ibiryo ariko bakomeza gukora kuri ka kantu uburyo inkende yagize umunezero byari birenze iby'izindi nkende zisanzwe was greater than any other desire that the monkey had. ubwonko bw'inkende butandukanye n'ubw'abantu ubw'inkende bugira igice cy'ibyishimo ariko ntigira fowabureni nk'iy'abantu aho dufatira ibyemezo tugashyira mu gaciro hakadufasha kwiga kandi ku muntu habaho umutimanama umutimanama n’utubwira ngo iki ni cyiza naho kira ni kibi gufata umwanzuro ni igihe uba ubona inzira runaka idakwiriye ukayireka ubushishozi buti iki ngiki nta mumaro gifite rero muntu, ntikigengwa nk'uko cyagakwiriye kuyoborwa ntabwo muri inkende kuko mwebwe mwari mu ishusho y'imana kandi muri daniel cyaho cya mbere twabonye ko yagambiriye umutima we gukorera imana daniyeli yifuje gukorera imana mu mibereho ye agambirira umutima we kutiyandurisha ibyo kurya by'umwami mbese mu mibereho yawe wigeze ufata umwanzuro uwukomeraho gira intego mu buzima bwawe inejeje imana ntugahitemo gukora ikintu cyose kidahuje n'ubushake bw'imana niba ushishikarira gusa ibidahuye n'ubushake bw'Imana Imana ntizashyira ikimenyetso ku mikorere yawe isomo twigira muri daniyeli icyaho cya mbere ni uko insinzi mu buzima izana n'imigisha ku bantu bafata imyanzuro mu buzima none no kubera iki daniyeli yanze ibyo kurya by'umwami niki cyateye umuntu daniyeli kwanga ibyo kurya hari impamvu eshatu iya mbere izo nyama zabaga zatekeshejwe ibigirwamana kurya kuri izo nyama byabaga bihwanye no kuramya ibigirwamana Nibukadinezari yatekerezaga kubibakoresha muri ubwo buryo ngo basangire inyama n'ibigirwamana icya kabiri zari inyama zanduye dushingiye mubare cumi na rimwe no gutegeka kwa kabiri cumi na kane bari basobanukiwe ibyo kwitungira amagara mazima daniyeli ntiyashoboraga kuzirya abanyababuroni baryaga intonorano nyamara daniyeli w'umuyuda ntiyigeraga anabitekereza rero zari inyama z'ibizira kandi cya gatatu yari azi ko zabaga zitabazwe neza ntibazitandukanyaga n'amaraso kuko amahame y'ubuzima nk'uko amahame y'ubuzima bivuga rero mu bihe bya kera bya daniyeli nyama nk'izo bazitambiraga ibigirwamana daniyeli rero yafashe umwanzuro w'ibyo kurya birushijeho kuba byiza ibyo daniyeli ahisemo kurya biranejeje kandi tubona ko ubwenge bwa daniyeli bwari buhugutse kuruta ubw'abandi yahoraga yiga amasomo y'umwihariko ku giti cye kandi ibyo yagize akamenyero nk'uko turi bibone nibyo byatumye agira ubwenge butyaye who are getting a little older, you know, that want to keep our brains sharp. Icyo ntabura kuvuga ni uko abahanga mu mitekerereze y'umuntu bizera yuko uko ukoresha ubwonko cyane hari igihe kigera ukibagirwa ibya kera, uko niko bizera. Ariko tuzi ko ibyo atari ukuri. Ubu mufite uturemangingo tw'ubwonko turenga miliyari ibihumbi ijana. hari igihe nari ndi mwarimu wa fiziyoloji muri kaminuza nigishaga ko ubwonko bufite uturemangingo miliyari cumi n'enye ariko fiziyoloji y'iki gihe yerekana ko uturemangingo tw'ubwonko turenga miliyari ibihumbi ijana niyo mpamvu nababwiye ko mufite uturemangingo tw'ubwonko turenga miliyari ibihumbi ijana rero fiziyoloji ya kera n'iy'ubu ngubu ntabwo bihuza icy'ingenzi ni uko mwumvise aho nganisha none se hari uwashobora kubibara Um, gusa ubu ngubu twese tuzi ko ibyo kurya turya ntibigira ingaruka ku mubiri gusa no no kuwukurura indwara ahubwo binafasha kubaka uturemangingo tw'ubwonko kandi nanone tuzi ko mu bushakashatsi bwakozwe bwerekeranye ko bwerekanye ko ibyo kurya byiza bigabanya ibyago byo kugaragara udutsi tujyana amakuru ku bwonko uko urushaho kurya ibinyamavuta byinshi niko urushaho gufata ibinyamasukari byinshi ejo uzaba wagize ibibazo by'umuvuduko w'amaraso uko urushaho kubigira akamenyero ariko ibyiza ni ukwikoreshereza imboga amashu epinari n'izindi mboga nibwo mutazagira ibyo bibazo kandi kandi mujye murya ibiciriritse icyo dukwiriye gukora mu buzima ni ukugabanya ibibazo dukeneye gutekereza byimbitse no gushishoza uko bishoboka kose indi mpamvu yatumye Daniel yanga biriya byo kurya ni ngiyi yari azi ko ibyo kurya byiganjemo amasukari n'amavuta y'ibinure byari gutuma atagira ubwenge butyaye mu ishuri Inshuro nyinshi nagiye ndarikwa n'umuyobozi wa kaminuza yo mu majyaruguru y'uburengerazuba, bari bagize umwiherero nigishagamo iby'ubuzima. Kimwe mu byo nigishije abanyeshuri ni uko iyo ugize amafunguro yiganjemo amavuta menshi, ibyo kurya byiganjemo isukari, arukoro, aribyo bisindisha gusa muri amerika dufite kaminuza zirenga ijana na mirongo itanu aho tudashobora gusobanura amoko y'ibinyobwa abanyeshuri bafata bikaba bibangiza nk'uko tubikesha ubushakashatsi bwakozwe na piyoneri mu majyaruguru ya noruweyi iyo niyo mpamvu daniyeli yanze kunywa vino kandi daniyeli ntabwo yari azi byavuzwe no mu bushakashatsi mu myaka makumyabiri n'itanu ishize Daniel didn't know about Melvin Nisley's studies back, uh, <laughs> you know, 2,500 years ago. abanyabwenge bo mu majyaruguru bavumbuye mikorosikope y'ikoranabuhanga ikoreshwa mu makaminuza aho ishobora kureba uburyo imitsi ijyana amaraso mu bwonko kandi muzi ko amaraso yanyu agizwe n'insoro zera zikaba zishinzwe ubudahangarwa n'uburinzi naho insoro zitukura zikajyana ogisijene mu bwonko rero Dr. Nice icyagaragaje kuri ayo maserire ni uko iyo unywa ibiyobyabwenge cyane bigenda bikaziba ya miyoboro y'amaraso ku buryo ogisijene ibura uko itambuka nuko aboneraho gusobanura ingano y'ibinyobwa abanyeshuri bafata yahaye inama abanyeshuri kwirinda kunywa ibiyobyabwenge nuko ababaza niba hari uzi ingano y'ibyo anywa umwe avuga kimwe undi bitanu undi bitandatu akomeza kwegeranya abanyeshuri ababaza niba hari uzi ingano y'ibyo azanywa umunyeshuri umwe yarahagurutse avuga ko azanywa amakazi abiri y'inzoga undi munyeshuri we yahamije ko azanywa amakazi ane y'inzoga naho undi we avuga ko azanywa amakazi umunani y'inzoga dr Nice yagarutse kwigisha mu gitondo gikurikiyeho atazi izo banyoye uko zingana ashyira mu ishuri ameza maremare arambikaho mikorosikope noneho ahamagara abanyeshuri akayerekeza mu maso yabo akavuga ati wowe wanyoye ebyiri naho wowe esheshatu yashingiraga ku ngano ya ogisijeni yanyuraga mu maraso ijya mu bwonko no ku maraso yiganjemo insoro zitukura zajyaga mu bwonko Rero Daniyeli yari azi ko naramuka ariye kuri ziriya nyama zaterekerejwe ibigirwamana yari kuba abiramije kandi yari azi umugambi waba babiteguye kandi yari azi uburyo ubwonko buzagira ubuzima bwiza nakoresha indyo yoroheje kandi yari azi ko vino itazatuma agira ubwenge butyaye uh, being the very sharpest none rero bibiliya iravuga iti yagambiriye umutima yo kutiyandurisha ibyo kurya by'umwami niyo mpamvu yahisemo kwirira imboga ririya jambo imboga mu gihe burayo riranejeje reka ndibigishe mbese mwashobora kuvuga igihe burayo ni zorimu ese mwafatanya nanjye kubivuga ni zorimu zo o i akanyerezo emu bikaba zorimu rero zorimu bisobanuye imboga rwatsi ariko nanone bisobanura ibinyamisogwe bisobanura ibinyampeke bisobanura imboga bisobanuye ibyo kurya bituruka ku bimera ni ijambo ryakoreshejwe mu itangiriro rimwe makumyabiri n'icyenda igihe imana avuga ko ihaye umuntu ibimera nk'ibyo kurya nuko daniyeli arahakana avuga ko azajya atanga atungwa n'ibyo kurya biva ku bimera uyu murongo urahebuje ushobora kujya mbere gusa uramutse witaye ku biri muri uyu murongo ushobora kwakira imigisha y'Imana gusa igihe ikintu cyose ukoze mu yawe kibaye cyubahisha Imana none dore uko birivuga muri daniyeli igice cya mbere ku mirongo cumi na karindwi iyo urebye muri daniyeli igice cya mbere ku murongo wa cumi na kane ubona ko basabye kugeragezwa mu minsi icumi mbese hari abo mubona ko muri icyo gihe daniyeli yabayeho neza nk'uko twe tumeze muri iki gihe abigisha bamwe bavuga ko muri iyo minsi icumi ntaho yagiye kwitoreza kandi muri iyo minsi icumi nta byo kurya by'amagatangaza yigeze abona kandi muri iyo minsi icumi yitandukanyije n'ibinyamasukari yararyamaga akaruhuka bihagije yanywaga amazi menshi n'ibindi byinshi ni bangahe muri mwe baje kumva ibanga yakoresheje Oh ndabona bishimishije muri benshi ndabona mukeye ndi kwitegereza amaso hanyu nkabona harakeye abanteze amatwi muri aka kanya baranejeje kuko baje gushaka ikirutaho kuba cyiza muri mwe hari abakora imyitozo ngororamubiri bakanywa amazi kandi benshi muri mwe bateka ibyo kurya bitarangwamo inyama kandi ku by'imirire sinabibarusha murabizi cyane benshi muri mwe mukunda kubana na Stephen kuko ajya ababwira uburyo bw'imitekere kugira ngo mutungwe n'ibyo kurya bituruka ku bimera ni amoko angahe y'ibiribwa ni menshi wowe uravuga ngo iki ni angahe ni icumi ese koko ni icumi gusa oya rwose ni menshi cyane ariko mureke tugaruke muri daniyeli maze abo basore uko bane imana bakujijuka no kuba abahanga igihe mu mibereho yacu dukoze uko dushoboye kose imana iduha ibidukwiriye mbese turi kumwe dukora uko dushoboye kose imana yo ikaduha ibidukwiriye ndamutse nshaka guhindura imibereho yanjye nahita mfata umwanzuro nkavuga nti ibi ngibi ndabiretse kuko ari bibi iyo ugize utyo mwuka wera aba ari mu ntekerezo zawe yitegereza ibyo ukoze niba uvuze uti ngiye gukora imyitozo iruseho mu kugenza dutyo dukora ibyo dushobora gukora mbese ni gute gufata umwanzuro bigira icyo bihindura icyifuzo cyose cyiza tugira tugihanga na mwuka wera umuntu yaba ari umukristo cyangwa atari umukristo icyifuzo cyose cyo gukora icyiza icyifuzo cyo kuba umugwaneza gituruka kuri mwuka wera nyamara iyo twumvise ijwi ryemeza riva kuri mwuka ndibuka mfite imyaka cumi n'irindwi nifuje kuba umukristo nshaka kuba umukristo rwose inshuti zanjye zarambwiye ziti reka nimugoroba tujye gutemberera mu mazi nk'uko namwe mujya mubikora twaragiye abo basore bagura tike imwe noneho ubwato buje bene bwo bahagarara ku muryango wabwo barabukingura noneho barabukurura buhagarara ku nkombe nuko ba bahungu bava mu muhanda barahakikiza bashaka kwinjira kuko twiringiraga ko twese turi bujijije tukinjira ku iti kimwe umusare yaravuze ati tike yawe iri ni ngiyi ndibuka ko icyo gihe nifuza kuba umukristo ticket stub. What are you talking about? I didn't sneak in here. You said, right, sit down. Ba basore bati murabona ko fineri yinjiye igihe nabafashaga kuriganya ngo dukoreshe tike imwe ryajwi ryemeza rya mwuka wera ryahise rimvaho mbega umuntu wari ugiye kuba umukristo inshuti ya mbere arinjiye iya kabiri iya gatatu numva ndi gutengurwa goes in, my second friend goes in. I'm, I'm, I'm there, I'm, I'm shaking. nari meze nk'uhagaze imbere y'urukiko rw'imana numvise ijwi rimeze nk'irya data rimbaza riti mwana wanjye ibyo ni ibiki ukoze <laughs> narakangaranye ndasohoka nzenguruka kuri icyo kibuga nsubiza itike yanjye ndagira ngo mbwire abasore bari hano ntimukariganye nk'uko nakoze icyo gihe mujye mu binyangamugayo <laughs> iyo ni inkuru ngufi si nka filime ndende kuri televiziyo um, hari umunsi nafashe umwanzuro nako ni iminsi myinshi nagiye mfata umwanzuro ku buzima bwanjye kubwo kumvira umutimanama wanjye nk'uko mbibabwiye uyu munsi igihe wirengagije ijwi ry'umutimanama wawe urushaho guhenebera ukajya kure y'Imana ahubwo uba ukwiriye kwiyegurira kuba indahemuka wowe ubwawe kubera uwo uriwe imbere mu bumuntu bwawe maze ukagena ukubaho ariko udatwarwa n'amahame ya Babuloni igukikije kugira ngo utabura umugisha w'Imana ukwiriye kuba umunyakuri wo ubwawe ukwiriye kuba umunyakuri ku Mana yaremye byose kandi uko urushaho kwakira ijambo ryayo niko rizaguhindura icyo yaguhamagare kuba cyo rero iyo umwanzuro wo korera imana hakurikiraho ibintu bitangaje reba maze abo basore uko ari bane imana ibakujijuka no kuba abahanga mu byo bigishwa no mu by'ubwenge ariko daniyeli yagiriraga ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa byose no gusobanura inzozi nutemera ko imana igukuriraho inzitizi ntushobora guhabwa umugisha wayo none ni gute ushobora guhabwa umugisha w'imana haranira gukora ibishimisha imana mu mibereho yawe emerera imana igukureho inzitizi mu bugingo bwawe cya gatatu emerera imana ihe umugisha ubugingo bwawe niwemera imigisha y'imana nibwo uzaharanira gukora ibinezeza imana wemerera imana igukuriraho inzitizi muzima kugira ngo iguhe umugisha umurongo uheruka muri deni igice cya mbere ni umwe mu mirongo myiza cyane muri bibiliya ariko ndashaka ko dusa nk'abasubira inyuma ho gato muri deni igice cya mbere ku mirongo cumi n'icyenda kugeza makumyabiri na rimwe chapter 1, it says, we're going to look at verse 19, 20, and 21. umwami nebukadinezari ubwe ku murongo wa cumi n'icyenda aganira nabasore bane ariko mu bandi bose ntihabonetse uhwanye na daniyeli na hananiya na mishayeli na azariya nicyo abagira abakozi be imana yahaye daniyeli ubwenge bw'agahebuzo yahaye umugisha bariya basore kandi ndizera ko umugisha w'imana ugiye ku mibereho y'abantu bateraniye aha mwese, Imana irifuza kubaha imigisha ibakwiriye. Hari icyo Imana igushakaho wowe udashobora gutekereza. Imigisha y'Imana ibe ku bantu bafite umutima wo gukorera Imana. Imigisha yayo iza mu buryo tudashobora kurota, tudashobora no kurota. Gusa hari umugambi Imana igufiteho, waba ukuze cyangwa uri umusore, Imana irashaka kugotesha umutima wa byiringiro umurava n'imigisha nugira ishyaka ryo kuyikorera n'umutima wawe wose umurongo wa makumyabiri mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya icyo umwami yababazaga yabonaga barusha abakonikwe n'abapfumu bose bari mu gihugu cye cyose inkubwe icumi ubwenge imana izaguha wowe mwana wayo buzaburuta inkubwe inshuro cumi ubwo ubw'abagukikije noneho umurongo wa makumyabiri na rimwe uheruka nuko daniyeli aguma ageza mu mwaka wa mbere umwami kuro ari ku ngoma abami basimburanaga ku ngoma ariko daniyeli we akagumaho nebukadineza wari ku ngoma yarapfuye nuko hima undi mwami nawe arapfa na nabonidunusi akurikiraho nawe arapfa hakurikiraho berushazari nawe arapfa abami b'abanyababuroni barahanguka ariko daniyeli watandukanye n'ababyeyi bafite imyaka cumi n'irindwi yagumye i babuloni ahamara imyaka isaga mirongo irindwi yapfuye mu gihe cy'ubwami bwa wa peresi ariko muri ubwo bwami bwose umwami yarimaga agapfa daniyeli agihari amami yarasimburanaga ariko daniyeli we agakomeza daniyeli iki cyaho cya mbere gitangira kigaragaza ugutsindwa kw'imana nyakuri nebukadineza atera yerusalemu akahagota abaho abajyanaho imbohe ariko gisozwa no kunesha gukomeye kw'imana nyakuri intsinzi y'icyubahiro n'iy'imana nyakuri kuko daniyeli yabaye umucyo um, urabajyana muri Babuloni imyaka isaga mirongo irindwi n'indabyo nebukadineza kazarisha nk'inyamaswa mu ishyamba imyaka irindwi ni daniyeli wabikoze ninde weguriwe ubwami bwa dariyo ni daniyeli nk'uko tubona mu gice cya gatandatu daniyeli yari umugabo ukiranuka kandi w'indahemuka utaragurwaga ntagurishwe kandi ijambo ry'imana rivuga ko ariko abagabo n'abagore bakwiriye kumera ntibagurwe ntibagurishwe bagashishikarira ibyo gukiranuka kandi bagahagarara amategeko y'ijuru bakiranutse ntimugatekereze ko dukeneye abantu runaka bameze batyo ahubwo nawe ushobora kuba indahemuka n'umwiringirwa ntiwibwire ko ubu dukeneye umuryango mugari umeze utyo ahubwo hakenewe abantu bazi ko ijambo ry'imana hari icyo risobanuye b'indahemuka b'inyangamugayo bamara amajire mu mitima yabo gukorera imana igihe cyose tuzaba tukiri kwiga igitabo cya daniyeli muzabona ko mu kwiga ubwo buhanuzi hari ibirenze ubwenge bwacu iyaba ubuhanuzi bwabaga ikintu gisanzwe natwe twakwifashisha ibisanzwe mu kubusobanukirwa akamaro k'igitabo cya daniyeli ni ugufasha no kumfasha gukuza imico y'ubudahemuka n'ubunyangamugayo akamenya ko kugira amasengesho yimbitse imico yo kumaramaza mu mutima kunezeza imana kuruta ibindi dushishikarira ni mutyo dusenge data twese uri mu ijuru turagushimye urakoze kubwira itsinda turi kwigana data urakoze kuko ushoboza buri wese kuza kandi ngusabye gufasha buri wese muri twe kugira ngo tumaramaze mu mutima gukora ibigushimisha mu mibereho yacu ntitwifuza gukora ibikubabaza uduha amahoro yawe kandi imitima yacu uyitegurire kukwakira tuzi ko imigisha y'imana itashye kuri twe reka iyo migisha ibe ku bafite imitima yo gukora ibishimwa nawe tubisabye twizeye mu izina rya kirisito amen muri uyu mugoroba ndabashimiye cyane mbahaye agatabo gafite ibice bibiri karimo ibimenyetso byose byo mu gitabo cya daniyeli nk'urugero iyo dusomye imiyaga ine muri daniyeli bisobanuye iki hano rero hari uruhande rw'ibimenyetso hirya hari ubusobanuro bw'ibyo bimenyetso byakuye muri bibiliya kugira ngo musobanukirwe ibimenyetso byo muri daniyeli aka gatabo ni nk'inkoranyamagambo hanyuma y'ibyo nashyizemo inshamake y'icyigisho cyose cya cya buri mugoroba kugira ngo umenye ibyigisho byose byo muri iki cyumweru ubwo rero ubwo nzajya mba ndi kubigisha nzajya mbaha umukoro noneho murebe mu mwibutse kuko harimo incamake ibyo tuziga mu cyumweru cyose kugira ngo mu cyumweru gitaha tuziyibutse rero buri wese nagira iki gitabo bizamworohera gusubiramo mu cyumweru cyose pasitoro pafumi we ari gusubiramo incamake yacyo None mu cyumweru kizakurikiraho nzaba ka kabiri na ka gatatu kandi ku iherezo uzaba ushobora gusobanukirwa neza ibice cumi na bibiri yo mu uh, gitabo cya daniyeli murakoze cyane na h'ejo ndizera ko ejo nimugoroba muzaza muri benshi gusa mwibuke ko ejo rya shuri ry'ibijyanye no guteka rizatangira aho bizashobokera muzitabire ndabashimiye kwa mwaje muramukeho